Viņus te tirgo? Nē, Ej pārņurcīt šodien, vai ne? Pārņurcīti trusīši, ja? Te, jā, Nu, pārņurcīti trusīši, ja? Nē, es jau neļāvu. Es tik laudīt ļāvu. Visi tie dzīvības un mēs... Daudz mazies. Jūs viņus netirgojat, vai ne? Šitie ir uh, lielā šūšiņa. Kā lūdzu? Jūs viņus netirgojat, ko? Uh, no tā apsūdzīja tirgojat. Un tad bija uh, viens sudrabotājs tēvs. Un nopirka viņu. Gaismīgs ir višķi paiet mums. Mm. Nu, jā, jā, jā. Es saliktu, es saliktu viņam, viņam saulnetīda. Viņi, viņi, viņi jau neēdīs, kamēr brauks. Mājās tikai ēdīs. Šitie kas ir? Šitās ir lielā činšila, jā. Lielā činšila. skaistumi. Lai stāv, jā, tā dvēšlīt izpūtīs, pļava paliks. Tā ir tīra. Līta grāvīte saņem... Tāds, tāds. Līta grāvīte saņem laimes kulonu. Principā sapņu kulonu, tas jau būtu tā. <laughs> <laughs> Tirgojot gantekādus. Tirgojot, jā? Jā. Pa cik tirgojot? Nezinu. Šitos bija tirgojuši. Pundurtruši, man teica. Šitie. Interesanti, man vīrs izdzīt mājās, ka es vienu tādu atvesu. nē, nu varbūt, ka neizdzītu, bet varbūt, ka izvārītu rokastīs pēkšņi atrast. Nē, nē, nē. Viņš ir tendēts uz gotiņām un tādiem lielākiem zvēriem. Jā. Šitādi viņam nepietiks uz kārā zobiem. Tikai papaiet. <laughs> Ši trusīši, kā nomocīti, jo. Nu, bet visu dienu. Par šitādiem maziem, kas negrib iet prom no viņiem. Jā. Mīlulīties ar paust? Jā? Jā? tā, tā zeķīša. Vēl ilzara, kas nav ilzara. Bet nu, principā ilzara. Nezinu, tiem zeķīšiem es tā, tā patīk. Un divas virtos dabūt. skaties. Tā piekusis, ka kājās aizmidzis. Pilnīgi kājās aizmidzis, jā.